You. silat Bagi banteng karya muda Bakalan kerajaan Eka Napa Elana dan Kandipaten Malang Indonesia Jawa Timur kuwate sukune ya rotok latok rada dawa kuwate menggunakan kunci ganda demi keamanan dan kenyamanan panjenengan rapi ayo nekebak oh Gusti Allah Kok kalau sama tambah ini mas Ramadan yang datangnya dari salah banek tunggul walau Tengah kapak elalatan kan di malam. sakar klarong tresnaku nalikane aku ninggal desiramu abot sajroning ati ning nalika bumi brebes kilo kang tak diseksi mikir tak sakat laro presno ku kalikane aku tinggal beslirabu apa sajro ning ati sing kali kau Terbes pilih lokak tapi saksi salah batangan putra karya muda kucur sekali lagi persiapan langsung dibaut sholat batangan putra karya muda kucur persiapan terima kasih Rekan-rekan dari karya muda langsung kemauan di sholat di Nikimbong Mas Yakobadu. Setelah ini dilanjut, saking sholat bandingan putra karya muda. sastra ibarat kembang dan layung tanpa obat asmara aku kan kebacot tresno iku kasayat wala tresnamu nadyana tontonoko ojo nganti laleke aku kenangan lan seliraku dati memani ing kalbu Labo mati melodine rada suwi. Mari mati. sing sabatas ibate logik ya ayam sak durunge lupa kene ana waktu aku ngantuk sliramu Lah ngelus rambutmu tak jalo ojo nganti suwe kon muni aku untuk melangsungkan atraksi uh, kalapak bareng sekali lagi rekan-rekan jalan terus pantekan langsung ke malam kalau mata wadah sasana pagelaran untuk kalapak bareng wis lali jrone ati mok tansah ana sliramu luwe luwe mati sumpah jrone ku pancen wis ati sumpah jrone gagasanmu Enggak jalok Jabar ngetek di tegaku Yen anakku saiki wis gede-gede Toyan siu Kau senyap pun Sopo besore kelingan Sumpah janji Ngomong marang aku Si aksen melintang rambulan Jari ini ngomong marang aku si telung katipe nanging siramu ora direwarta aran sahibi wis teko kowe malah gandeng priyo liyo sepuh Kutu pisah jati omong marang aku setan set alintang rembulan lagune kaya kisahku carene tresno momong marang aku cepet aku si wes kate telung ora direparto bareng saiki wis teko kowe sudi rapo joko malapo plejati karo siramu nati ana pocro negati nanging aku rapi sokot jatih Jaya mangan lebar sumberas kopi di pangastuti. Tangotan wasene setya kudu ya tegel sedera karo kemanto pelase sambar ana rika. Semangat atur pecah bakal kudu ing pakar tika pecah ketinga kalau bakar ketara sok tekap tebira temen kudu mesti bakal ketu. Semangat atur Allah kudu wayu bakal sir bakal apa sir kalau kita sikut dari Gusti kang kami si kontra. Ora daya dipecah kita kabeh dan bare sampun kudu patu pepet ikat dia kudu tekian kososro senatolo jemakan terus tepi Allah menikah sadrane. பட்டவன் பட்டவன் கருகா முற்றா ஓமா சாலியலா santai santere